喂。所有玩家大家好，而家将会十名玩家参与呢个杀人游戏。每个玩家手上都会有一张卡牌。杀人游戏又开始。你做，你咁样做系咩意思啊？警察根本冇反应。 你唔知狼人有两个咩？你冇吓埋你啊 k e r r y 你做乜嘢啊？